Всем привет! В данном видео рассмотрим подробно то, как удалить сохраненные пароли в Яндекс браузере, которые сохраняются в нем по умолчанию, либо же вы их сохранили, к примеру, сами нажали сохранить, когда вам что-то подсветилось, либо же сами напрямую зашли и сохранили пароль. А, пароли сохраняются, в принципе, в аккаунте в Яндекс. Перейдем в сам браузер Яндекс и перейдем в настройки. Верхняя правая Э, меню надо будет открыть, это верхний правый угол, здесь у нас имеются такие три четочки, открываем их и выпадает меню такое. А, в меню мы выбираем вкладочку настройки, открывается вкладка настройки и здесь у нас есть пароли и карты. А, выбираем пароли и карты и выбираем э, то, что мы э, хотим, к примеру, удалить. Какие пароли? К примеру, я хочу удалить mail. Вот так вот нажимаю, ставлю галочку. На nice хочу удалить и нажимаю удалить внизу. А теперь у нас пароли будут успешно удалены. Можно их, конечно, восстановить, если вы сразу восстановите, но я восстанавливать не буду. Что у нас имеется дальше? Сейчас мы заходим в Mail. А, зашли в Mail, то есть а, почта тестовая, да? И нам надо выйти из этой почты сейчас. А, мы выходим из почты как только мы из нее вышли, теперь у нас пароль не будет вводиться автоматически. То есть э, а здесь имя ящика надо будет указать и ввести пароль. А, то есть э, включить его автоматически не получится. Точнее, ввести автоматически. А, что касается у нас NiceHash. А, заходим в NiceHash, я специально сохранил. И здесь нам надо теперь также выйти из NiceHash. Выйдем. И теперь у нас здесь ни почты нету, ни пароля. А когда сохранена а, почта и пароль, в принципе, э, вводится автоматически. Здесь сразу же вам высвечивается ваша почта, нажимаете на пароль а, и выбираете э, там, какой почте он привязан, нажимаете «Войти» и все. Вот так вот просто можно удалить э, пароли в Яндекс браузере, к примеру, если вы хотите удалить прямо из аккаунта, а, из своего пароля, а в аккаунте они сохраняются настолько хорошо, то что даже когда вы перестановите себе Windows и зайдете в свой аккаунт Яндекс, а все пароли у вас здесь сохранятся, восстановятся, даже вот эта вот плиточка из вкладочек у вас здесь восстановится. Конечно, не в том порядке, в котором а, вы бы хотели, но все же, все будет здесь восстановлено и функционировать. Ну что ж, надеюсь, информация была полезна. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.